Øhm, hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Mohammed. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Okay. Hvor går du i skole? Byggeskolen. Hvad klasse? 9. klasse. Okay. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Øh, altså, jeg kom ind på genren, ikke? Altså, action, sådan actionfilm, ikke? Det er lige noget for mig. Okay. Øh, hvilken slags musik kan du bedst lide? Hip-hop og R&B selvfølgelig. Er du Han fan af noget roll? Nej, jeg er ikke fan af noget. Jo, jeg er fan af Tupac Amaru Shakur. Okay. Har du nogen søskende? Ja, jeg har, jeg har fem. Fem okay. Øh, okay. Fem stykker hjemme. Jeg har bare fem øhm. stykker derhjemme eller hvad? Hvad det hedder, øh, spiller du et instrument eller sådan? Nej, det gør jeg ikke. Hvor bor du? Jeg bor i Urbanplanen. Okay. Så vi... Øh... Findes julemand, Hvad? Findes julemand. Julemand? Nej, det er han ikke. Det er kun fordi han er stor til en cirkel. Hvad er du god til? <laughs> Hvad? Hvad er du god til? Nej, jeg er god til at slå nogen. Stå <laughs> god til hvad? Hvad synes du om lockouten? Lockouten, det var perfekt. <laughs> Okay. Mange tak. ja. Det var også sådan,